Movies. Soy Mim Silva y nos encontramos en el Auditorio Nacional para la Premier Mundial de Triple X reactivado. Contaremos con la presencia del talento, del director, de Nicky Jam, Pin Diesel. Todos estarán aquí para contarnos cómo fue hacer esta película y por supuesto nosotros también ya les tenemos los cinco puntos para que se animen a verla. Así que vamos a ver todos los detalles. We need someone who can move like them, fight like them. It's time to be a patriot. El punto de... muy el estilo Vin Diesel, no podía ser de otra manera. Él es coproductor de esta historia, entonces está lleno todo lo que tú te puedas imaginar de Vin Diesel. Todo lo que se te ocurra que es Vin Diesel está ahí. Sol, arena, playa, bikinis, peleas, esto contiene triple X, así que si tú eres fan de este actor, seguro te va a encantar. Uh, and bring him back so the fans that know him get to see him the way he was, and also to tell the story of what's happened to him over the past 15 years and all the friends that he met along the way. So these great characters that you see here all tie into a, uh, a, uh, a Xander past that kind of gives you a history of the movie. Muy contento de participar en la película Triple Yo lo vi hace 15 años atrás también, como todo el mundo, y, nunca me imaginé, nunca me hubiera imaginado participar en una película, y mucho menos con Vin Diesel y, todos estos actores aquí que son, unos, duros, como decimos en Puerto Rico. En el punto número 2 ponemos toda la acción que hay en esta película, porque como es de Vin Diesel no le gusta solo lo extremo, le gusta ir más allá de lo extremo. Y además, o sea, vamos desde lo que vimos en el tráiler como lo es el estar aventándose una granada entre ellos hasta pelear debajo del agua. The hardest action sequence I had to do for Triple X was to swim in the ocean with all my clothes on. And that, you would never think that that would be the hardest, but that was the hardest all the stunts, the jumping, that was all fun. And after doing takes and takes of swimming with all your clothes off in a turbulent ocean, I realized this is the hardest thing I have to do. película, porque en esta ocasión las damiselas no están en apuros, al contrario, para el rescate de los que llamamos héroes. Y la verdad es que estas increíbles actrices se prepararon muchísimo para darnos la mejor acción y para estar a la altura y más allá de estos personajes. I mean, I play Becky, who's the and sort of the geeky comic relief of the film. I'm probably the smallest action star in the film, but I love being surrounded by all these amazing, strong characters. And the women in this movie are powerful and they're, they're beautiful, but it's not only beauty, it's their brains, it's their confidence, they, they're they're individuals in their own way and they kick butt in their own way too. And I love seeing female representation in that kind of way in an action film. número 4 ponemos que esta película es muy divertida. Tiene esos pequeños momentos en los que es inevitable soltar una carcajada como foca, o sea, yo al menos me río como una foca y no paraba de reírme en ciertas escenas. Claro, o sea, es acción y una que otra comedia y la verdad es que esto se debe a que los actores se divirtieron muchísimo grabándola, entonces quisieron imprimirle un poco de esta diversión a la película. the rest of the movie went. Just fun, crazy. You never knew what was going to happen next. And Vin is just the most amazing host in something like this. It's not that hard to make it more badass and boys. I, I had to save Xander Cage's life few times. <laughs> Uh, you just you have to train, exercise, be healthy, drink water, eat well, and then just. Oh yeah, it works. That's número 5 ponemos los efectos de sonido y de audio, ya que esta película la pudimos ver en sala extreme y el sonido es impresionante. Los golpes se oyen en seco. Si tú eres fan de esto, de escuchar cómo se dan con todo, bueno, pues debes ver esta película. Y además está llena de paisajes muy bonitos, muy apreciables que hacen que tenga todo. O sea, esta película tiene todo. Tiene paisajes, tiene acción, tiene diversión. No te la puedes perder. is to have fun. Uh, I think I learned that when you have an amazing crew and when you have an amazing director, an amazing uh, team of people that you're working with, the experience is more important than the film. I think if you have a great time making the movie, everything else will follow. Y bueno chicos de Playmovie, ¿qué les parecieron estos cinco puntos? No olviden que la película se estrena este 20 de enero para que vayan a verla. Díganos qué les pareció en cuanto la vean o qué es lo que esperan antes de que la vean. Ya saben que nos encanta leerlos. Muy pronto tendremos muchas más sorpresas para ustedes, así que estén muy al pendiente de nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción. Suscríbanse al canal, regálenos un like, lo apreciamos muchísimo. Muchísimas gracias también a Paramount por todo su trato tan bonito, dejarnos hablar con el elenco invitarnos a la función. Son los mejores de los mejores. Los queremos a todos. Un besote, soy Mim Silva. Hasta la siguiente película.